Tanjona angotsy hatrany Mahanoro, hanorana mahalana ny andro. Ho avy atsinanana amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho sivy kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina hahavon'ny onja iraika hatramin'ny iray faingo dimy metatra. Manoro hatrany Taolagnaro An'Oratatrifondrahona ny andro indrindra fa ny tolakandro ho avy avaratra atsinanana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho sivy kilometatra isan'ora ihany koa adino mpanonja na anonja be ny ranomasina avy nionja araika hatramin'ny iray faingo dimy metatra Taolagnaro hatrany tanjona Vohimena andrahona amin'ny sitokotokona ibaliaka ny masoandro ho avy atsimo amin'ny ankapobeny rivotra ka ho sifoka hatramin'ny sivy ambin'ny folo kilometatra isan'ora Adino mpanonja an-dranomasina avy ny onja ho latsaky ny iray metatra. Tanjona vilan'andro hatrany Analalava, hibaliaka ny masoandro amin'ny ankapobeny ho avy atsimo na atsimo-andrefana ny rivotra ka ho sivoka hatramin'ny valo amby roapolo kilometatra isan'ora. Ho tony ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny aotra faingo dimy metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Andrahona sitokotokona hibaliaka ny masoandro ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny tendrony avaratra ka ho sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fito amby telopolo kilometatra isan'ora hihoahova kosa any an-kafa ka ho sivy kilometatra isan'ora ho tony ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny aotra faingo dimy metatra.